Chau amigos de Fisimas. Hola amigos de Fisimas. El giorno de hoy voy a fare, voy a hacer un ejercicio funcional con la pala médica o con el balón medicinal. Si tú no hay la pala médica, no te preocupes, prende una confesión de agua de un litro, de dos litros, <laughs> o aunque de mesolitro o aunque prende un signo y lo riempie de de, artículos pesantes, que también te ayuda para hacer estos ejercicios funcionales con la pala médica. Para el giorno de hoy voy a hacer, voy a cuatro ejercicios que son para el glúteo y anche per le gambe. Vamos a tonificar con la pala médica. Por ejemplo, esta pala pesa 8 kilos. 8 kilos. Para el giorno de hoy hayamos bisogno solamente de la pala, el zaino o la confecciones de agua y que no manque una buena hidratación. voy a repetirlo tres, de tres a cuatro series, dependiendo, dependiendo cómo <laughs> se desarrolle el elemento, el Vamos a iniciar con un poquito de, movilidad, vamos a enviarle un poco de informaciones a nuestro cuerpo que vamos a ver la actividad física, así evitamos de, de, de farnos mal. Vamos a iniciar con estas activaciones, dopo viene el rescaldamiento y dopo viene la parte principal que son los ejercicios con la pala médica y por último Finalizamos con un poco de stretching. Gira, gira, gira, gira, gira el bacino, gira el bacino, torna indietro, torna indietro, torna indietro, un poquito movimiento pélvico, avanti indietro. Eso es. Ta, ta, ta. Me muevo un poquito. Vamos a aportar el, el talón al glúteo. El talón al glúteo Cambio, cambio, cambio, cambio, son una pista atlética. <laughs> ok, perfecto, perfecto. Me piego, me piego, me piego. Ok. en più, una más, una más, una en più, empiú, en più, Una más, perfecto. Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, ta, ta, ta. Vamos a aportar, eh, aunque un poquito el gomito de esta posición, aunque hoy no elaboramos tanto la, la parte de los brazos, pero eh, chivole un poquito de, de, stretch. Vamos a encrochar una gamba un vamos a extender lentamente lentamente toco toco toco toco cambio cambio cambio cambio cambio ¿sí? eso es perfecto perfecto perfecto ok vamos a iniciar con un, un de, de, corsa o de trote de trote ok vamos a iniciar vamos a iniciar pero primero nuevamente que no manque la hidratación en este periodo que es così caldo Buena, buena, buena. Tú te puedes hidratar con lo que tú voy. Lo que tú voy. La hidratación sí es libra, libra, libra, libra, libra. No dimentiquemos que en un ejercicio aeróbico es fundamental dormir bien. pensar es positivo, ser consciente que si tú a mejorar, cambiar, te debes esforzar un poquito, porque eso no te regala niente. Esto no es de vitamina, de, de, de, pólvora, cosas extrañas. Esto es de sacrificio y entrenamiento. Vamos a iniciar con un poquito de trote, trote en el poste, un poco de corseta corseta así, un poquito el ginocchio, ta ta ta, corsetta così, nuestro entra, entra, entra, un poquito ya riscaldato con el patito cardíaco, su, su, su, vamos a fare una ventina, una ventina, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, vamos a aprender la, la, pala la pala médica, <laughs> la pala médica, el balón medicinal en español. O tú prendes las confesiones de, de agua, agua, agua. qué vamos a hacer, Vamos a hacer esto Ta, salgo. Ah, ok, echando, e scendo, lo hago así e ta, su, ta, su, e ta, su, ta, su, guarda que esquina está dirita esquina dirita esquina dirita esquina dirita sí sí sí sí sí ok, vamos a hacer 10, ok, inicio a contar. inicio a contar. inicio, inicio 2 3 4 5 Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de mountain climber, mountain climber, ¿verdad? Mountain climber, mountain climber. Vamos a hacer una ventina. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 en più, 1, 2, 3, 4, 5, ok, perfecto, próximo ejercicio de rescaldamiento, abro, ta, ca, extiendo, se va, ta, ta, ta, nuevamente, nuevamente, a terra, 2, 2, due, due, tá, tá, tá, se va, tá, abro, chiudo, tá, tá, ok, 4, 4, 4, abro, chiudo, 5, tá, abro, chiudo, 6, abro, chiudo, 2 eh. ok, 3 perfecto Hemos fatto nuestro riscaldamiento. El batito cardíaco es su, respiro profundo me hidrato perfecto Y y este riscaldamiento, riscaldamento, será el entrenamiento? <laughs> ¿Cómo será el entrenamiento? ¿Cómo será? Será un entrenamiento eficaz per y con el glúteo. Tú puedes modificar el peso aunque el número de repeticiones. Perfecto. Respiro profundo. El agua, el agua. El agua, el agua. El agua. Ok. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer un poquito de fondo. Vamos a hacer unos squats o squat. Y eh, después cambiamos. Ok. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Prepárate. Prendo la pala, prendo la pala. Prendo la pala. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Inicio. Respiro profundo. Me concentro. Y vía. 3, 2, 1. Vía. Avanti escendo tra, vado dietro escendo cambio, cambio, cambio, cambio, ta, escendo Esta es la prima, la prima, la prima, ok, ta, ta, escendo cambio, cambio, cambio, cambio, ta, escendo due, la terza, vamos a hacer la doppia, doppia, doppia, doppia, uno, due, dietro, solo una, solo una, due, 1, 2, ok, ta, terza, la quarta, normale, la quarta normale, 1, e scendo, ta, la quinta, doppia, doppia, doppia, 1, 2, e scendo, 1, 2, e scendo, ok, perfecto la sexta la sexta normale 1 scendo esquina siempre diritta ok scendo scendo scendo ok settima doppia doppia doppia 1 2 scendo ok nuevamente 1 2 ok qual continua la 8 8 normale 1 e cambio ta e ta 9 9 9 9 doppia 1 ta e scendo respira profundo. se va 1 2 dietro ok Última. Ta. Desciendo. Cambio. Ta. Desciendo. Ok. Uh. Madre de Dios. Se siente, ¿no? Fa troppo caldo. Fa troppo caldo. Fa troppo caldo. Este es nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer nuestro Segundo, stacky o daily, más conocido como el peso muerto. Ok, vamos a fare de cuesta, vamos a fare 12 repeticiones. Ok? Si va, si va, si va. Esta pala está como, se le está huyendo la, la, la savia, la arena. Ok, perfecto piedi la stessa misura la espalda, schiena diritta guarda schiena diritta salgo contraigo il gluteo 1 2 3 puoi empezar coger algo più pesante 4 5 6 guardate guardate schiena sempre diritta 6 7 8 9 10 11 12 dammi 3 in più da. ah. dai ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ok perfetto perfetto nuestro estaquio peso muerto. Tú le puedes ayunger più peso, aunque puedes modificar el número de repeticiones. <laughs> Prende un cochino de área. Adesso, ¿qué vamos a hacer el próximo ejercicio? Vamos a hacer squat sumo. Vamos a hacer así, Ta, ta, ta. 12. Dopo, cuando faccia 12, me voy a apostar 3 a, a destra y 3 a sinistra. Faccio 3 pasitos, 3 pasos, 3 pasos. Ok, respiro, respiro, respiro. Prendo el peso, prendo el peso. Este es nuestro terzo ejercicio. Terzo, terzo, terzo, terzo. Prendo el peso, prendo el peso. Siempre, cuando prendamos un peso, no de esta forma, sino no con la esquina, sino con, con, con la fuerza de la gamba. Guarda, guardate, guardate. es diverso, es diverso, es diverso. toda la fuerza de la gamba. Ok, vamos a hacer nuestros squats sumo. Abro grande. Perfecto, perfecto. Por último, vamos a finir con, con un ejercicio per, per tonificar, diventare duro, el polpacho, el polpacho, o aunque yo conozco como los gemeli. los gemelos. Vamos a hacer 25, 25. Este ejercicio lo podemos hacer con un solo pie con tus e modificar el peso me metto così de lato così guardate il movimento preparate e scendo scendo scendo forza del glute, guarda qua Va, posizione ok punta di piedi 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in più 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 5 en più, 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se siente, no? esta gamba y este glúteo se siente. que estamos laborando. Laborando, laborando, laborando. Gracias miles a todas las personas, a todas las personas guardan con este canal que me ayudan a, a, a salir, a mejorar eh, la tua salud que es fundamental. primo la salud dopo la belleza la belleza es salud y la salud es belleza por quello te invito a que te alleni de 2 a 3 vueltas a semana vas a ver eh, grandes resultados ok perfecto perfecto eh, Vamos a, ya vemos 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vamos a, a meter el, eh, el, quinto ejercicio, el quinto ejercicio. Vamos a hacer un poco squash jam, squash jam, squash jam. Solamente 10, 10 porque habíamos un peso, 10 porque habíamos un peso. Ok? 3, 2, 1, vía, vía, vía, vía, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 en più, 1 en più. ¡Ah! Madre de Dios. Vuelo no estaba, pero son emocionante. Respiro profundo e iniciamos de capo. Uf. Unos fuman, otros beben, otros laboran, otro fanno niente, yo aleno, tú te alenes. O oh, ni uno vive su mundo a su manera. te ricordo, nessuno te regala niente, Todo costa. Costa la salud, una bella máquina costa, una bella donna costa, todo costa en cuesta vida. Por quello, vamos a iniciar eh, progresivamente, progresivamente, lotando, lotando, lotando. Arribamos al trasguardo, a la meta. che <laughs> irano, Pablo parla casate, no son es pura verdad. Todo cosa en esta vida. Nessuno te regala niente. Y si te regalan cosa debes estar atento porque te lo regalan. Ok, perfecto, iniciamos nuevamente. Nuevamente. He iniciado con, con esta gamba. Cambio de gamba. Cambio, cambio, cambio. 3, 2, 1, vía Uno solo, ta, Echando. Uno, ta, ta, uno vamo al do, doppio doppio uno due ah. terzo terzo terzo ah. quarto quarto doppio Ah. Uno solo. está el quinto, ¿no? Dopio, dopio Sexto. Respira, séptimo. otto, otto, doppio. Ok. 9, 9, 9. Doppio. Uh. me hidrato, me hidrato. Yo con este ejercicio lo repito tres volte. No casa me lo fai 4 voltios. ¿Cuál continua? Destaque. Abro. Vamos a hacer una variación Pie uniti. Tal, contraigo el glute. Due. Siempre esquina derecha Tres, cuatro, cinco, seis, siete. 9, contrago il glute, 10, 11, 12, 13, Perfect. ultimo, ultimo, ultimo, ok. la gamba siente, Si tú le añades più peso, se siente ancora più, più la fatiga en tu gamba, anche parte del gluteo. cuál continua? Continua squat, squat sumo. 10, 12, ta ta ta ta. Dopo mi sposto 3, mi sposto 3 y dopo conto 12, 3 secondi fermo. Ok, prepárate, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, riposto, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, fermo, 1, 2, 3, perfetto. Uh. continua por pacho estamos elaborando solo la parte inferior que es la, que la parte más fatigosa donde la gente se le nasconde allenare la gamba del glúteo ok cual continua sigue continua por por Pacho ok 3 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 in più 2 3 4 5 uh! qual continua squash Jan, squash Jan, Squash Jan, Squash Jan, Squash Jan. Squash Jan. Uh, squash Jan. Ok, 12, 12. 3, 2, 1. Via, si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uh. Hemos fatto nuestro segundo round. Vamos a hacer nuestro terzo. Nuestro terzo. El que nos porta a la victoria. El que nos porta a reunir nuestros objetivos. Madre de Dios. Madre de Dios. Qué bello entrenamiento, no? Qué bellísimo entrenamiento hemos hecho hoy Ok, ok, prego, prego, respira profundo Me hidrato, me hidrato. vedo indietro due picolísima due la Quella son mi figlia, van a pasar en fondo. <laughs> Mis due filias Matilde y Julia las futuras atletas, atletas italianas. Yo aspecto que al menos yo que para la bola. ¡Hola! Guárdatela. Due picolísima due picolísima <laughs> último round, último, último round. Estamos terminando. Estamos casi terminando. Ok, la mamá está con la... Fue un gireto con nosotros <laughs> ok, ok, ok. Bambini, el futuro de nuestro país. que curarlo, curarlo. Tanta paciencia, paciencia, paciencia. Y de più, amore. Ok, vamos a hacer nuestro Último round, último round, último round, último. Último round, lo faccio de esta forma. Último round. Prepárate. Prepárate. Prepárate. Último round. 3, 2, 1. Vía, vía, vía. Prendo. Prendo. Va, cambio de gambe, cambio de gambe. Va. Una, una. Uno. Desciendo. Ta. Doppio, doppio, doppio. Uno due va Vamos con la terza con la cuarta doppia respiro. Cuenta. Cambio de gambe. Sexta, sexta. Doppia. cambio. respira. doppia cambio. Cambio, última. sé. Uh. Sente la fatiga. Yo me estanco. Tú te estancas. Cuesta esfuerzo. Cuesta esfuerzo se vendrá. La vida te va a Tú Todo este esfuerzo. ¿Cuál continua? destaque. Una misura alle spalle. Contraigo il glute. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. bebé. Viene, viene. Vamos a hacer 12. Ok, si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, me fermo. 1, 2, 3. Venga qua bambina. Guarda, le presento mis dos filias, viene qua, viene qua. Matías de Julia Julia y Matilde, guarda acá, Due bambina bella. Due bambina bella. siempre bebiendo agua. Agua, agua. Agua, bebe el agua, mi amor. Bebe el agua con mi papá. Pesante, mi amor. Agua, bebe el agua. Hola, Matilde. Hola, Matilde. Ah. Vaya, vaya. Sí, amor. La pala, la pala. El balón medicinal. No, no, no, no, no. No coja la cámara. Deja la cámara quieta ahí. Juega con la pala. y bambini son tremendos, hay que estar muy atento. Cualquier movimiento. Julia, Julia viene. ¿Cuál continua? ¿Cuál continua? Sigue por Pacho. Por Pacho. Por Pacho con mi, con mi filia pesa 12 chiquili. No, no, no, no. vamos a hacer 20, 20, 20. Guarda la cámara Guarda la cámara, Lei pesa 12 kg. Va. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punta. 8, 9, 10. 5 en più. 1, 2, 3, 4, 5 en più. 1, 2, 3, 4, 5 en più. 2, 3, 4, 5. Hola Matilde. Pala, pala. Sí, mi amor, pala. Pala, pala. pala. Uh. madre de Dios. Queda mancando uno. Queda mancando uno. Escuacheando. Son dos gemeles. Matilde y Julia. ¿Pachamos squash o no? 12 salto, dai. No, no, no, no, la cámara no, mi amor. La cámara no. Viene, viene, viene. Viene, viene. Vamos a fare. Guarda manca. Squash Squash 12, 12, 12. Guarda 12, 12. 12 va. Matilde la esportiva. Mi mi es la tosse. 12, va. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en più, madonna 12 kilos. Chao, chao, chao, amore, ciao. mi hai fatto stancare, chao. ciao, ah, ah. ok, vamos a fare stretch, e stretch, ah. due bambine io, due, due, due, due, dos hijas, dos gemelas, me hidrato, me hidrato, Vamos a finalizar eh, con un poquito de stretch, de estiramiento. madre de Dios, yo lo ripetuto 3 volte, tocca el fai 4. Hola bebé, despídase, diga chao. <laughs> son unos personajes, estas dos bambina que las donas son problemáticas, pero va a ver, tanto, bueno, paciencia. <laughs> paciencia, paciencia, tanta paciencia, señores. Ok, vamos a parar un poquito de estrecho Me voy a estrellar a tierra. me traio a tierra. Abro grande, vado avante Cambio. Si tú rieche, mete la frente al ginocchio. Cambio, cambio, cambio. Pie uniti, pie uniti. Pie uniti, vado avante Ok, cambio, cambio, cambio. Gómito contrario, fa una piccola presión Fori Respira profundo. Cambia. oye, he dimenticato tapetino, tappetino, vabbè. no c'è problema, tu a casa mete el tapetino Ok, perfecto. Vamos a portar un pie dietro y vado avanti. Respiro profundo y echando. Cambia. Ok, vamos a hacer la, mariposa, la farfala, la farfala. Meto, meto, meto, meto. Tiro avanti el pecho. Ok, perfecto. Me Aunque no el tapetino va bien no hay problema. Piego, piego uno tiro fui donde yo riesca y me enfermo. Cambia, cambia, cambia. Ok, con tu te perfecto, perfecto perfecto. Adesso Paso avanti. Facciamo este guarda. Tiro avanti. Cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Vamos a llevar el ginocchio dietro. Cambia. Ok. Círculo, círculo. Torna dietro piego ginocchio, giro dorso, cambio. Ok, por el giorno de hoy hayamos finito. Mille, mille, mille, mille gracias a todas las personas que que han fatto este allenamento. Si tu ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal. De cuore, Pablo. GoPro paga video.